Ja się urodziłem 5 maja 1924 roku. Tu się zaczyna moja historia. Y, moi rodzice tu weszli w 1910 roku, kupili ten dom i wybuchła wojna. My byliśmy jedyna rodzina żydowska tutaj. Ten balkon to był balkon z salonu i tuśmy 3 maja wieszali chorągwie i dywan i, i Y, Piłsudskie, y, y, zdjęcia Piłsudskiego co roku. Patroci. A sąsiedzi byli wspaniali to. Myśmy mieli z sąsiadami takie, takie stosunki jak rodzina. W czasie wojny moja matka była w Giecie, a myśmy byli na lotnisku. I matka, ma, sąsiedzi prosili, że ją chcą uchować. I moja matka, mój, mój brat prze, prze, znalazł Niemca, który był gotowy ją z, tego, z I ona, on pojechał, nim wyszli z getta, to baba powiedziała, nie jest gotowa. Czemu? Mówi ci, ludzie narażają życie, narażają rodziny, ja nie jestem gotowa. Co będzie ze wszystkimi? Będzie ze mną. Po jakimś czasie cała rodzina, ona też dzieli do, do Bersa. Oni byli schowani w czasie akcji w Giecie, znaleźli Niemcy, wzięli ich do Bersa co, to wszyscy wiedzą, co zrobili. Spalili ich tam. Niemcy mieli wspaniałe plany. Niemcy planują coś, to jest... Oni postanowili zniszczyć Żydów. Jak najpierw moralnie i materialnie. Jak się niszczy? Prze przeprowadza się ludzi z miejsca do miejsca, za każdym razem się każdy nie widzą, zostają z niczym. postanowili tych wszystkich robotników przeprowadzić do, do Płaszowa. Tam, na, to, tam był ten cmentarz, gdzie mój dziadek był pochowany. Przyjechał, przyjechało e, auto i oficer SS był. Później się okazało, że to oficer się nazywał te, to samo, Landesdorfer. My, my pochodzimy z, jakiego, z tego, e, z Niemiec, z miasta, nazywa Landsdorf. I on, on się pytał, kto jest, kto jest fachowcem, wystąpić. Ja wystąpię. Mój brat cofał mnie, ja mówię wystąp. Ona, ona mówi nie, ja nie wystąpię. Ja nie jestem fachowcem, ja jestem dentystą. To nas wzięli i posłali nas do Schindlera, wzięli nas do Schindlera. My wjechali autem, my nie wiedzieli jak to wygląda w ogóle. Jechali autem i tam my pracowali do 1944 roku, do, do, do sierpnia. W 1944 roku opowiadali nas, że, prze, że przeprowadzają fabrykę do Brynicy. Brynice, y, że nas poślą do innego obozu, a jak, jak, jak skończą, to do nas wrócą. I posłali nas do Płaszowa, stawili nas do, po 100 ludzi do, do wagonu i był taki gorący, to przyjechał Schindler, kazał zaboty zesmanu, to co będziecie, i kazał im polewać wodę. Na filmie to pokazują. kablu. Ojciec mówił Schindlera, a potem prosił po jednemu zawsze. Jeszcze jednego, jeszcze jednego brata. W końcu nas uratował, prawie całą rodzinę, oprócz dwóch braci. Calik i Cwi. na pierwszym piętrze, te dwa okna, a tutaj to nie wiem, to takie malutkie, tylko jedno łóżko może wejść, szerokie. Tutaj spali dwie siostry i z mężem na to łóżko. I z przodu jeszcze e, pracował, <laughs> miał coś, e, na, naprawiał buty. Tutaj mama się schowała pod tym dachem, już nie widać prawie. Łamane, tak? Jeden rok wyglądało wyższy, a na drugi rok przyszłam, to widzę, co się zniżyło. <coughs> Pytałam się panią, to ona mówi, no byliście tutaj i opowiadała pani, że ktoś się chował, to trzeba było otworzyć, może zostało gdzieś. Dlatego zniżyło się a tutaj mieszkali w tym. Śmieci, tak? Połowa tu rodzina mieszkała, druga połowa, druga rodzina. A mama teraz tutaj zakryli, jak sadziła dzieci, to tutaj pod dachem był odkryty. Teraz już nie ma tego. I, i tędy serdecznie. Sadziła dzieci, a potem poszła przynieść im wodę. To już słyszała, że Niemcy lecą tutaj i kapo żydowskie razem pracowali i mówili im, żeby krzyczyli po, po żydowsku. I, w, i wciągnęli mamę, ja nie wiem jak. W górę leżeli tutaj na brzuchu całą noc i nawet czajnik został tu się tak martwiła przez może oni coś pomyślą, że ktoś tu mieszka. I stąd wynieśli te stare kobiety na, jak się to nazywa, te, jak się nosi w rękę, na, na nosze, tak. Wtedy ten mój brat, Leon, chciał pomóc komuś. Bo człowiek nie myśli, mówią do senatorium idą, tak? Biorą ich do senatorium. Jaki człowiek głupi, nie może na źle w ogóle myśleć, tylko na dobre. I tak to się wynosiło ludzi. Już nie wrócili nigdy. To, to tu się ta matka ich wzięła miotłę i czyściła tutaj. Brała bia biały fartuch i myślała, że zostawiam. A dzieci widzieli, jak biorą mamę. Rzucili miotłę i zabrali. A, a teraz tutaj, jak mówiłam, że spaliśmy w, y, w wózku bardzo ciasno. Ja nie miałam nawet gdzie, padałam na stróżkę. I była woda, bo oni przecież kradli tą węgiel. To zawsze zostawialiśmy, z, jak się prało, tą wodę. Ja myślę, no nie mogę spać, to zaczęłam do tej myśli podłogę w kuchni. Tak szarowałam zła, wyszła biała jakby nowe te deski. I przychodzi, przychodzi tutaj Niemiec, otwiera drzwi i mówi do drugiego, nie zachodź, bo tutaj jest tak czysto. To to pomogło nawet. Takie, nie, ja nie rozumiem do dzisiejszego dnia, że byli też się patrzyli, że czysto nie, nie zachodzić. Tak, i w tym domu mieszkaliśmy w Giecie. Ja, matka, ojciec, brat, wujek i ciotka. Wszyscy w takim maleńkim mieszkanku na poddaszu. Jak było to straszne wysiedlenie, to Niemcy y wszędzie y, krzyczeli przez megafony, że ludzie mają do godziny 12 wziąć ze sobą parę osobistych rzeczy i, i wszyscy się mają stawić na placu zgody do godziny 12. A kto się nie, nie stawi, to będą robić przeszukiwania po mieszkaniach i jak znajdą kogoś, kto się ukrywa, dostaje na miejscu kulę w łeb. Nadeszedł ten rozkaz, że wszyscy się mamy tam zgłosić. Ja pobiegłam z ulicy do domu, tutaj y, były zamknięte drzwi i krzyczała, mamo otwórz mi drzwi. Mama się patrzała tam z góry, gdzie ja jestem, otworzyła mi te drzwi, mnie wciągnęła do środka i wtedy ja zaczęłam krzyczeć, mamusiu, prędko zbierajmy się, do godziny 12 mamy być gotowy, wyjść na plac zgody, bo jak nie, to Niemcy przyjdą i kogo tu zastaną, to zabiją. A mama mi mówi, ja nie wychodzę z domu. Ja nie wierzę Niemcom, że oni nas wezmą do, y, do jakiegoś obozu pracy. Ja się boję, że jak my opuścimy dom i wtedy się już więcej nie spotkamy z, y, z Romkiem, z ojcem i z wujkiem, bo kto wie, gdzie nas wyślą, a, a może oni wrócą do domu z pracy. A ja mówię, mamo, oni tu zaraz przyjdą, i będą szukać. Chodzi, ja ciągła mamę, miałam wtedy 16 lat, 17 y, rok, a mama w żaden sposób nie dała, y, nie dała się przekonać, żeby wyjść z domu. I widziała, że sobie ze mną nie może poradzić. Wzięła mnie na siłę, taką dużą dziewczynę, wsadziła mnie do kosza wiklinowego, zamknęła mnie na kłódkę, wzięła klucz do kieszeni i sama z ciotką się schowały pod rupieciami gdzieś tam na tym strychu. I czekałyśmy, co będzie. Po jakimś czasie słyszymy te kroki Niemców, tymi butami wychodzą na górę, zaczynają przeszukiwać wszystkie mieszkania, otwierają szafy i łóżka, przewracają wszystko i szukają ludzi, czy się ktoś nie schował stanęli sobie przy moim koszu, gdzie ja byłam, a ja się ta, przetam, ja się patrz, patrzałam przez szpary w koszu i widziałam, że tędy prowadzą e, ludzi starych e, i chorych i małe dzieci z, wóz, we, z wózkami matki pchają, a nie ci ich poganiają, rajpajczami biją E, masakrują do krwi. Tutaj była ulica pełna krwi i strzelają. I paru kołśnierzy się schowało pod taką kupą futer. I oni ich znaleźli, wyciągnęli i zaszczelili w tym, w tym podwór, na tym podwórku. I wtedy jak tamci na górze usłyszeli te strzały, to zbiegli szybko na dół pomóc swoim e, kolegom w szczelaninie. I tak może się zostałam uratowana wtedy cudem. I czekałyśmy do wieczora, a z nagle słyszymy, że wszystko ucichło. Wzięli tych wszystkich ludzi, wtedy e, pozabijali chorych w szpitalu. I ludzie sobie odbierali życie, brali ciankale, którą dostawali u Pankiewicza, mieli przy sobie. Był strasz, straszny dzień była, masakra. była czwórka w domu i rodzice, rodzice spali tutaj w sypialni, a troje dzieci było tu w tym pokoju, a ja spałem tutaj. Tu, e, na takim rozkładanym łóżku. 5 lat nie tu nie było. Nie był w Krakowie. Po raz pierwszy od 65 lat ja przyjeżdżam do Polski. Kilka lat. To jest, można powiedzieć. Tu żył z, z matką, ojcem i, troj, i jeszcze trojgiem dzieci. Wszystkich zabił, tylko on został, Niemcy. On został i tak tęskni jeszcze sobie oglądnąć to, gdzie był ich dom rodziny. Ale to wspomnienia dzieciństwa. Tak. Co robić taki los? Bądźcie zdrowi. No, wzajemnie. Życie spokojnie. Dziękujemy bardzo. właśnie mogę dodać, że jednym z tych, którzy zostali zamordowani w Płaszowie i spaleni na stosie był mój ojciec, którego zamordowano w szpitalu płaszowskim w sam dzień Jom Kippur, taki w świętym dniu dla Żydów w 1944 roku 27 września. Żaden z nas nie przeżył czasu okupacji, ale mieliśmy tą szansę, mieliśmy tą możliwość, aby jako twórcy tej wystawy zgłębić ją, zapoznać się, przemyśleć, w jaki sposób podać ją dalej następnym pokoleniom. wtedy do Palestyny. No i tak no, przyjechałam do Palestyny. A dzisiaj mu e, jakaś Niemka powiedziała, że Żydy wyjechały z powrotem do Polski. bardzo dużo pomysłów ciekawych, wyjątkowych, oryginalnych jest w muzeum. się tu uczyć. Moja córka pracuje też w muzeum i podziwia jej pracę. Naprawdę. Widzisz? to takie oryginalne zdjęcia, jak budują. Gdzie oni to znaleźli? Ile razy przychodziłam przez tą bramę i stali tutaj policjanci niemieccy, polscy i żydowscy. Pilnowali tej bramy. Nie można było się przedostać. Gdzie była brama? Tutaj, right? A to jest nasza brama, to już mówisz. Z to, on, to, to był żołnierz tam, on zaczął strzelać nas. Mój kolega e, poszedł w tą stronę, a ja poszedłem do Józefińskiej byłem tam przez noc, przechowałem się. By, bo o 6 już był blok szpery. Tak? Nie wolno tak. A on on był najmłodszy i taki nie siedział w domie. W domu. To, to wywozili kobiety stare. Mówili, że do senatorium. To jest jakaś dziwna rzecz, jak ten Schindler tak ciągnie e, zainteresowanie całego świata. Jak ja komuś mówię, ja jestem... E, Y, ocalona przez Schindlera. Naprawdę? A ja i widziała pani Schindlera tak jakby jakaś zjawa widziałam. No widziałam, bo pracowałam u niego przecież. Tak, taki los mój, takie moje szczęście. No gdyby nie on, to bym nie miała tego męża, bo go też poznałam wtedy. I tak dalej. Każdy ma swoją historię ale przez ten film to się stał taki znany i wszędzie się interesują, bo oglądałem ten film, widocznie film jest, jest bardzo mocny. Płaszowie, już nie w Giesie, w Płaszowie, nie było wody i ja myślałam, że jestem bardzo... Jeszcze nie wierzyłam, że można przejść i wzięłam coś, jakieś naczynie i przyniosłam wodę dla wszystkich. Ale po drodze spotkał mnie jakiś oficer Niemiec. Pyta się, gdzie ty idziesz? Ja mówię, przynieś wodę. On mnie tak zbił, Я не пока. Терас перший. Память отцами, например. dożyłam czegoś takiego. Gdzie ja bym przyszła tu na górę do, do pana dyrektora? Jest Bóg na niebie, jeszcze mi dało się doczekać tej chwili.